的忧伤，一直告诉自己，生命不会处罚我们，可仍然感到害怕。往窗外看是一样的天空，可是也掺杂太多大厦高楼。许多的暗示一直 loop 在说，你的命和别人有价差。 其实我也想象在那旷野中有一床自己的小屋，能和一条狗缔结，抛弃枷锁。早晨煮茶，添加荆棘和蜂蜜，这样就已足够。可是工作的定义已经被讲死成遭总付纸费的教诲，在我耳边永诵。那垂老的地狱，我成了走不出恐惧牢笼版本的曼德拉。打了折扣的愿望，仍背负上奢侈两字。 成为深夜床上辗转反侧，身体怎么曲折都感到不对劲，就像自己的生命。生平无大志，只求温饱和祈祷身体无恙。 我那通透玉润的光带进生活，忘了本来我们都会发光，不再需要钻石美妆美光来添加，因为想要有光，那里就有了光。也许含氟牙膏就是陷阱，摧残松果体也遮蔽了第三眼潜能，直到望穿你的眼，再触摸你的。脸。 到熟悉的气味自源头带来，审美有手，人类才能负责创造。明明已是生者，却总烦恼着如何生存，多么多么。就让我们相濡以沫。如果他。 存在是为了实验，验证每一个人都有自己的专属地狱，即使空洞还是光鲜亮丽，失去作为普通的权利。为什么跑车的引擎声跟爆炸一样，炸破耳膜就不必听见内在的声音？随呼啸的风景，只是还未撞毁，还未逝去。 有天我们变得一样，懂得放弃梦想，追求实际，精通沟通，冲淡自我，再冲淡想象中的世界。没有音乐，世界沉默，世界渐渐消融，没有标准答案。结果刚好符合就对，出了差错变错。面对虚假命题，我想走在后巷，我想喝醉点，最好免费冲暴力，直气壮一些，就不用害怕没有答案的未来。 当这样的我给你拥抱，你会高兴？我们终于遇见，亦或浑身上下拍脏？在过度讲究的世道里，谁能不面对自己孤单的彻底？仅你是心灵丰富的孩子，到你探索总要你打先锋，所以容易被磨耗。给你一整个拥抱，能否让我们都不至于太潦倒。是你为我们身陷囹圄，是你告诉我们许多感觉原来在我们触动之前就已经远离，一直分不清这是烂还是灿烂。 或许你的歌将永远无法传到他在的世界里，百年之内无用武之地。就让指指点点与指点都随掠过水面的风而去，让鸟儿之空石头成为万物的照片，让破碎的镜子真实映照我的每个样貌。同时，此地现在当下并非完美可快乐的，风雨欲断还复来，可我并不害怕呀。